Thank you. Halo Mbak Lis. Halo sayang. Makan sama apa? Menunya? Cakangkung. Cakangkung. Hmm. Ida bakar. Oh iya, itu bakar. <laughs> Minumnya jeruk nipis. Jeruk nipis. Oke. Okay. Eh, Dingin dingin. Hmm. Selamat menikmati.